Takže jak se kluci, zavřem to? Jo! A! Pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko s porculánou. Dneska tu, dneska tu, dneska tu, dneska tu, dneska tu, na mou čest nezvostánu. Když hospodě tápu, jdu na povědecky, a to i když nebudu vstát pro tebe. Lásko se naučím německy, co když nebudu mít pro koho hrát. Pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko z porcelánu. Dneska tu, dneska tu má zlatá arčičko, dneska tu, dneska tu nezlostánu. Když se po tobě sáhnu, neber to mysticky, co pak si nemůžem hrát. Pro tebe lásko bych pumroval na nesky, co když nebudu dneska pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko z porcelánu. Dneska tě, dneska tě má zlatá lačičko, dneska tě, dneska tě nedostanu. Když v hospodě chrápu, neber to tragicky, přidá se to jinak brát. Jinej tě, lásko, odtáhne přes pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko, pivíčko z porculánu. Dneska tě, dneska tě má zlatá Ančičko, dneska tě, dneska tě nedostanu. Šajská jího česky, podprsenka česky, pivíčko, pivíčko z porculánu. Tak jsme se naskoušeli. Myslím, že mě jdou. Ještě přidáme. Mezi tím by mohla být ještě akordeon solo. Je tam Mně se to líbilo. Já bych to, jako, nevím, jestli... Doufám, že to s tím bude nebyl nějakou útovku, takže se na nás pověděl. Nás se domluvíme za to. Asi mě dobrý, můžeme jít domů. Jdem domů. Tak to bylo to nejlepší, co jsme vám mohli dělat.